tervetuloa lyhyen katsaukseen kuukausi vielä täällä ja sitten lähtö tonne pohjoiseen. Näytän kohta suunnan. Tuossa on edessä torkkaa sen toiselle puolelle aika pitkän matkaa. Siinä näkyy Torkkal. Torkkalin toisella puolella on Antekerä siitä olisi tarkoitus pyyhkästä suoraan pohjoiseen, Ranskan rajalle ja Piskajanlahden rannalle ja siitä Bretanian läpitte Normandiaa, jos pitäisi ottaa vähän kuvia siitä kuuluisasta rannasta ja sitten siitä Pelkien ja Hollannin kautta Travemyndeen. Se on niinku suunnitelma. Mutta aina ne suunnitelmat ei toimi niin kuin on ajatellut. Aika näyttää, katsellaan. Kiitos.